Välkommen till fysik 1 och vi ska titta lite grann på, börja med att titta på medelhastighet. Här har vi en lärare här på skolan, Peter. Han åkte Vasaloppet 2008 på tiden 6 timmar och 50 minuter. Vilken medelhastighet hade han under det här 90 km långa loppet? Många är bekant på hur man räknar ut medelhastighet. Att medel är samma sak som sträckan delat i tiden. Och i det här fallet är sträckan 90 kilometer och tiden är 6 timmar och 50 genom 60 delars timme också. Så att, därför att det har gått 50 minuter av 60 minuter på en timme. Så därför skriver jag 50 genom 60 eller 5 sjättedelar beroende på hur man ser det. Och räknar vi ut det här så får vi en medelhastighet på 18 km i timmen. Så det är ju någonting som sker. Det gör man som sagt skillnad på medelhastighet. Och ibland kan man se hastigheten som en vektor. För det är ganska stor skillnad om man ser genom att gå framåt eller bakåt. Att hastigheten är samma men ibland är det intressant att veta vilken riktning han har. Så därför kan en hastighet vara som en vektor. Och sträckor och hastigheter de har både storlek och riktning. Till exempel, och då ritar man oftast med pilar. De kallas för vektorer och symboliseras med pilar. Och här har vi en pil som är riktad österut. Och då kan man summera ihop vissa hastigheter. Till exempel här, Djingis Khan rider på en häst och den hästen springer med 10 meter per sekund. Och så skjuter han med sin pilbåge rakt fram som har, själva pilen har hastigheten 50 meter per sekund. Och då är frågan, vilken hastighet har pilen? Jo, vi vet att vi har en hastighet framåt som hästen har, 10 meter per sekund. Och så framför den skjuter en pil och den har hastigheten 50 meter per sekund förhållande till, till pilbågen. Så den totala hastigheten på den här pilen blir alltså summan av de här hastigheterna, 60 meter per sekund. Och summera hastigheter och sånt där går jättebra till viss del. Tills vi börjar komma upp mot 10 av ljusets hastighet, då börjar de här relativistiska effekterna att ske. Så då måste vi ta hänsyn till dem. Men än så länge så kommer, kan det gå bra att summera eller subtrahera hastigheter. Men när vi kommer på lite högre hastigheter så vi måste tänka på det. Ett exempel på det här också var ett flygplan som flyger rakt söderut med hastigheten 800 km i timmen. Och den påverkas av en jetström rakt österut som har hastigheten 300 km i timmen. Så vilken riktning och hastigheten har planet i förhållande till marken? Jo, vi har här Flygplanen flyger med 800 km i timmen. Vi har en jetström som påverkar flygplanets sidled på 300 meter per kilometer per sekund. Och vad blir den totala hastigheten? Jo, det blir själva den här vektorn. Hastighets... Den här hypotenusan på den här triangeln. Och här med rätvinklig triangel då kan man använda Pythagoras sats på den här. Så Pythagoras sats säger att hypotenusan är kvadrat som är lika med v i kvadrat är lika med ena katetern 800 km i timmen i kvadrat plus den andra katetern 300 km i timmen i kvadrat. Alltså att v, hastigheten, är lika med roten av 730 000 det vill säga ungefär 850 km i timmen. Och vi ser att flygplanet flyger ungefär 850 km i timmen i lite sydostlig riktning. Så att det gasar egentligen gentemot under med flyger 850. Mycket, många gånger det de här flygplanen nyttjar, de här jetströmmarna för att kunna förbruka så lite bensin som möjligt.